दोस्तों आज मैं आपसे मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की समरी शेयर करने जा रहा हूं। इस बुक समरी से आप ये रियलाइज करेंगे कि आपकी सफलता में आपकी सोच कितनी अहम भूमिका निभाती है आप जो हैं और जो बनना चाहते हैं इसमें आपकी सोच काफी बड़ी भूमिका निभाती है जो आप डिजर्व करते हैं उसे हासिल करने में आपकी थिंकिंग ही आपको मदद करेगी वादे बहुत हो चुके तो अब शुरू करें नंबर वन विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे यानी कि believe you can and you will succeed हर इंसान चाहता है कि उसे जिंदगी का हर ऐसा आराम मिले इसलिए जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जा सकता है दृढ़ विश्वास आपके दिमाग को मोटिवेट करता है कि वह अपने लक्ष्यों को पाने का तरीका खोजे और अगर आप यकीन कर लें कि आप सफल हो सकते हैं तो इससे दूसरे भी आप पर विश्वास करने लग जाते हैं हैं आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं एक आदमी टूल एंड डाई कंपनी में काम कर रहा था इस काम से वो ठीक ठाक पैसा कमा लेता था लेकिन वो संतुष्ट नहीं था वो अपनी वाइफ और दो बच्चे के साथ एक छोटे से मकान में रह रहा था उनके पास इतना पैसा नहीं था कि एक बड़ा सा घर ले सके या बाकी जरूरतें पूरी कर सके वो आदमी अपनी जिंदगी को लेकर दुखी होता गया और अपने परिवार को खुशी न देने की वजह से वो परेशान होता रहता था कुछ सालों बाद उसे एक दूसरी जगह जॉब का ऑफर मिला मिला लेकिन ये जगह उसके घर से काफी दूर था तो उसने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले वो कुछ सफल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था उसने खुद से पूछा कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है काफी सोचने के बाद उसने पाया कि उन सब में खुद पर भरोसा था कि वो कुछ कर सकते हैं अगले दिन वो आदमी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू के लिए गया और उसने अपने पिछले जॉब से 3500 डॉलर ज्यादा सैलरी की डिमांड की वो इतना सैलरी इसलिए डिमांड कर रहा था था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि वो इतना सैलरी पाने के योग्य है और उसके इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसे वो जॉब मिल गई इसीलिए दोस्तों अपने आप को कभी भी सस्ते में ना बेचें अपनी वर्थ पहचान और विश्वास करो कि आप इससे ज्यादा कर सकते हैं और बन सकते हैं जब आप बड़ा सोचना शुरू करेंगे तो बड़ी सफलता आपको अपने आप मिलेगी नेक्स्ट बहाना साइटिक का इलाज कराएं यह असफलता की बीमारी है अगर हम लोगों का गहराई से अध्ययन करें तो पता चलेगा कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है जिसे ऑथर बहाना साइटिक यानी कि एक्सक्यूजिस्टिस कहते हैं जो व्यक्ति जितना सफल होता है वह उतना ही कम बहाने बनाता है परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहता है जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ आप प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं तो ऐसे बहाने गिनवा देते हैं मेरे साथ हेल्थ समस्या है या फिर मैं काफी एजेट हूँ या फिर मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना होना चाहिए या फिर लास्ट में कह देंगे की मैं तो अनलक्की हूँ आइए इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक ट्रेनी था जिसका नाम सिसिल था और वो चालीस साल का था वो मैन्युफैक्चर रिप्रेजेंटेटिव का जॉब ढूंढ रहा था लेकिन सेसिल में कॉन्फिडेंस की कमी थी क्योंकि उसे लगता था कि वो काफी एजेट हो चुका है इस जॉब के लिए बाद में इसी ट्रेनिंग के दौरान ऑथर ने सेसिल से पूछा कि क्या उसे पता है कि आदमी का प्रोडक्टिव लाइफ कब स्टार्ट होती है और कब खत्म होती है तो इस पर सेसिल ने कहा कि आदमी 20 साल से 70 साल तक काम कर सकता है और अपने जवाब से वो खुद ही हैरान था क्योंकि इससे उसका उम्र का बहना साइटिक तत्काल खत्म हो गया उसे महसूस हुआ कि अभी तो वो अपनी प्रोडक्टिव एज के सिर्फ 40 परसेंट पर ही पहुंच सोचा है और इसके बावजूद वो आगे बढ़ने से घबरा रहा है इसलिए दोस्तों कभी भी दिवा सपना ना देखें अपने मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने में जाया ना करें जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती हो हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते सफलता उन चीजों को करने से आती है और उन सिद्धांतों में महारथी बनने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते हैं प्रमोशन जीत लाइफ की अच्छी चीजों में किस्मत का सहारा न लें किस्मत से ये चीजें नहीं मिला करती इसके बजाय आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित करें कि आप सचमुच में एक विजेता बन जाएं। नंबर थ्री विश्वास जगाएं और डर भगाएं यानी कि build confidence and destroy fear. कुछ लोगों के लिए डर सिर्फ मनोवैज्ञानिक है लेकिन सच तो ये है कि डर वास्तव में होता है और इससे पहले कि हमारा डर हमें कंट्रोल करे हमें इसे पहचानना होगा आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में नेवी ने यह फैसला लिया कि इसके सभी न्यू रिक्रूट्स को तैरना आना चाहिए ज्यादातर यंग बॉयज थे और इनमें से कुछ को पानी की गहराई से डर लगता था इनके ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग क्लास आयोजित की गई इस ट्रेनिंग के लिए उन्हें छह फीट ऊंचे स्टैंड से आठ फीट गहरे पानी में जंप मारने को बोला गया पर पानी में जंप मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई ऑफिसर को एक आइडिया आया उसने एक रिक्रूट को वाटर पोल में धक्का दे दिया वह किसी तरह से स्ट्रगल करता हुआ पानी के ऊपर आया तो ऑफिसर ने उससे पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहेगा तो न्यू रिक्रूट ने कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोला और उसने ये भी बोला की वो फिर से पानी में जम्प करने के लिए रेडी है ताकि वो अपना डर दूर कर सके और स्विमिंग सीख सके इस घटना ऐसी हमें यही शिक्षा मिलती है की काम करने ऐसी डर दूर होता है और एक्शन ही फियर का इलाज है Next बड़ा सोचें यानी कि हाउ टू थिंक बिग सफलता इंच या पॉइंट के हिसाब से नहीं नापा जाता है और ना ही इसे कॉलेज की डिग्रियों से और आपके फैमिली बैकग्राउंड से नापा जाता है इसे तो बस आपके सोच के आकार से नापा जाता है आप कितना बड़ा सोचते हैं यही आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करता है आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं एक अमीर आदमी अपनी कीमती कार चला रहा था पास के एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद जब वो अपने अमीर दोस्तों से मिलने जा रहा था तो उसने देखा कि एक लड़का उसकी कार शिकार को बड़े गौर से देख रहा था जब अमीर आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराया तो लड़के ने उसे कहा कि आपकी कार जबरदस्त है इस पर अमीर आदमी ने कहा कि ये उतना भी कीमती नहीं है ये तो उसके भाई ने उसे गिफ्ट की है उस आदमी की बात सुनकर लड़का कुछ नहीं बोला तो अमीर आदमी ने उसे पूछा कि क्या वो भी ऐसी कीमती कार लेने का सपना देख रहा है इस पर उस लड़के का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रह गया तो उस लड़के ने कहा नहीं बल्कि ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके भाई की तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ इसीलिए दोस्तों वर्तमान में चीजें कैसी है यह देखने की बजाय ये देखें कि भविष्य में कैसी हो सकती है कल्पनाशीलता से हर चीज ज्यादा कीमती बन जाती है बड़ा चिंतक हमेशा इस बात की कल्पना कर लेता है कि भविष्य में क्या किया जा सकता है वह केवल वर्तमान में नहीं उलझा रहता नेक्स्ट क्रिएटिवली कैसे सोचे क्रिएटिव थिंकिंग का अर्थ है किसी काम को करने का इम्प्रूव तरीका खोजना आपकी सफलता इस बात में छुपी होती है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से करने के उपाय किस तरह से खोजते हैं फिर चाहे वो सफलता घर में हो या काम धंधे में या फिर समाज में आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं ऑथर के पास लाइफ इंश्योरेंस करने वाले दो सेल्समैन आए दोनों सेल्समैन उसे एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे दोनों ने उस आदमी को वादा किया कि वो उसे एक बढ़िया प्लान ऑफर करेंगे फर्स्ट सेल्समैन ने ऑथर को एक ऑरल प्रेजेंटेशन दी ऑथर की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसने प्लान अपने शब्दों के माध्यम से मुंह जवानी समझाया लेकिन ऑथर को कुछ समझ नहीं आया सेल्समैन ने उसे टैक्स ऑप्शन सोशल सिक्योरिटी के बारे में बताया और बाकी टेक्निकल डिटेल्स सर्विस दी सारी डिटेल सुनने के बाद ऑथर और भी कंफ्यूज हो गया इसलिए ऑथर ने सेल्समैन को प्लान लेने से मना कर दिया अब दूसरे सेल्समैन की बारी आई उसने एक अलग शैली का इस्तेमाल किया उसने सारी डिटेल को बड़े इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में एक डायग्राम की मदद से ऑथर को बताया ऑथर को दूसरे सेल्समैन का प्रपोजल बड़ी आसानी से समझ आ गया इसलिए ऑथर ने उसी टाइम इंश्योरेंस ले लिया इसीलिए दोस्तों अपने थॉट्स को फ्रीडम दें इम्पॉसिबल वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दें नए नए एक्सपेरिमेंट करें और भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाएं नेक्स्ट जैसा सोचोगे वैसा बनोगे आप क्या सोचते हैं इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं आप क्या करते हैं इससे तय होता है कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसीलिए महत्वपूर्ण दिखें इससे खुद को महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है व्यक्तित्व बोलता है आप कैसे दिखते हैं इससे आपकी छवि बनती है सुनिश्चित कर लें कि आपके बाहरी व्यक्तित्व से आपके बारे में सकारात्मक छवि ही बने इसीलिए घर से चलते समय ये सुनिश्चित कर लें कि जैसा आप दिखना चाहते चाहते हैं वैसा आप दिख रहे हैं आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं ईट उठाने वाले से यह सवाल पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो तो पहला ईट जमाने वाले ने कहा कि ईट जमा रहा हूँ दूसरे ने जवाब दिया कि दस डॉलर प्रति घंटा कमा रहा हूँ और तीसरे ने जवाब दिया कि मैं दुनिया का सबसे महान गिरजाघर बना रहा हूँ पहले दोनों ईट जमाने वाले जिंदगी भर वही काम करता रह गया क्योंकि उसमें भविष्य दृष्टि नहीं थी वे अपने काम को सम्मान नहीं करते थे लेकिन तीसरा कारीगर जिसने कहा था कि कि वो महान गिरजाघर बना रहा है वो एक शानदार आर्किटेक्ट बन गया और लाइफ में आगे बढ़ गया क्योंकि इंसान की सोच ही उसके प्रगति का आधार है काम के बारे में आपकी क्या सोच है उससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है और यह भी पता चलता है की आप में ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है या नहीं तो आप जो खुद के बारे में सोचते हैं वही आपकी इमेज बन जाती है जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल टूल बन जाता है जो हमें एग्जैक्टली exactly वही पर्सन बनने में हेल्प हेल्प करता है इसलिए सोचो और बनो नेक्स्ट अपने माहौल को सुधारें और फर्स्ट क्लास बने यानी कि manage your environment go first class पैसा बचाने के चक्कर में एक आदमी ने महीनों तक एक घटिया होटल में खाना खाया जगह साफ सुथरी नहीं थी और खाना भी अच्छा नहीं था और सर्विस का तो बुरा हाल था लेकिन पैसे बचाने के लिए वो आदमी बिना किसी शिकायत किए चुपचाप खा लेता था एक दिन उसका दोस्त जबरदस्ती एक बढ़िया रेस्टोरेंट में लेके गया वहाँ पर उनके दोस्त ने लंच ऑर्डर किया तो उस आदमी ने भी सेम ऑर्डर कर दिया उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो आदमी हैरान रह गया उसके सामने बढ़िया खाना परोसा गया था सर्विस भी एकदम फर्स्ट क्लास थी बढ़िया इन्वायरमेंट था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ का प्राइस उससे बस थोड़ा ही ज्यादा था जितना वो उस घटिया होटल में महीनों से पे कर रहा था उस आदमी को एक बड़ा लेसन मिल गया था फर्स्ट क्लास बनने के लिए पहले आपको फर्स्ट क्लास की तरफ बिहेव करना पड़ेगा हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से रोकना नहीं चाहिए फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट और यही हम बनना चाहते हैं नेक्स्ट लोगों के बारे में अच्छा सोचें सफलता दूसरे लोगों के सहयोग पर निर्भर करती है आपके और आपके लक्ष्य के बीच एकमात्र बाधा दूसरों का सहयोग है इसीलिए हमेशा इस तरह से सोचें कि मैं उसके लिए महत्वपूर्ण हो या ना हो पर वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है इसलिए मुझे उसे करीब से जानना चाहिए इसीलिए दोस्तों हमें गुड रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरों के साथ एक काइंड और फ्रेंडली वे में बिहेव करें दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद